auguri, auguri, auguri, Medicine Eric. Good morning, anche se direi più buon pomeriggio, buon, oh, buonasera, perché sono le tre e mezza, 4 meno 20 qui in Italia. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch. It's December 12, 2021 and it's, uh, it's um, Sunday. <laughs> Here in Naples 50 Fahrenheit, around 10 Celsius, e questo significa che non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, come questi giorni in questo periodo, perché ci sono comunque dei gradi in meno. Poi, ho detto, come ho detto, questi giorni cambierò la frase, gli aggettivi, ne parlerò meglio poi in seguito quando subentrerà l'inverno. Um, Today, first of all, e forse già l'ha capito dalla, dal preview, dal, dall'opening del report, I would like to wish a very, very, very, very happy 51 birthday to Chan Emic. Ovviamente grandissima, bellissima donna, affascinante, quanto anche intelligente eh, Twin, eh, la nostra Shelley Johnson di Twin Peaks. Eh, sì, ammetto che in un'altra vita, <laughs> fossi nato nel suo tempo, l'avessi mai conosciuta, l'avrei voluta avere come ragazza, come donna, insomma, per tutte le sue qualità, ma penso che sia il desiderio di molte persone che hanno visto Twin Peaks, il trio uh, eh, Shelley, eh, Dana e... Eh, Audrey, ovviamente sensazionale, ma tutte le donne di Twin Peaks del suo mondo sono bellissime, c'è poco da fare. Complimenti per questo, ovviamente. Eh, e quindi sì, una donna veramente unica, bellissima e altrettanto appunto intelligente. Grande Medicine Emic e appunto il preview che ha visto all'inizio riguarda l'interpretazione della sua composizione di, con, con Passanza Angelo Badalamenti proprio di Shelley e un pezzo risalente proprio a un anno fa e poi ho anche un'altra interpretazione un po' più vecchia ma inserisco tutte le informazioni e i link dei video completi in descrizione. Poi pensavo al mio Napoli che oggi affronterà una partita abbastanza difficile in casa contro l'Empoli, confido sempre nel suo numero che uscirà in Today's Number, Today's Number Is, vediamo un po'. E poi pensavo anche a quanto siano importanti degli oggetti in generale, ma anche oggetti così piccoli come questi, e in particolare per pulire i denti, sicuramente per limare i denti e togliere tutta la sporcizia, tutta la sporcizia si accumula in mezzo ai denti, grandi oggetti. Anyway, as you just see from the window, finalmente we have, we have those beautiful blue skies and golden sunshine e penso che dureranno fino all'aggiungere raggiungere la serata, cioè tra qualche ora. Da quello che ho letto dovrebbero esserci anche nei prossimi 4-5 giorni, meglio così, non c'è bisogno di aggiungere altro. Uh, non dirò nemmeno la frase carta, ovviamente. Said this So from the mythical window with the Cared Curtain. Veramente non c'è nulla da dire oggi, bellissima, uh, sublime potrei dire. And it's uh, green. roller shooter behind me on the top or in the shot e quindi non mostrerò neanche le palle dell'albero, le bellissime magiche, Giant, Beautiful Magic, Golden and White Balls from the Christmas Tree, albero di pino, perché ovviamente ce l'abbiamo finalmente, those beautiful blue skies and golden sunshine, and finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG, IPG 625. Eve, a great day him, all the people, follow the channel and the reports. Sì, veramente un saluto a tutti. So again, have a great day him, all these people, and everyone too.